shirkan degdega ah ayaa lagaga hadlay xaaladda cudurka coronavirus oo dhowaan soo gaaray dalalka etoobiya iyo kenya oo ay soomaaliya daris yihiin dowladda soomaaliya hay-adaha deeqbixiyaasha safiirro ka socday caalamka iyo hay-adda caafimaadka adduunka xubno ka socday ayaa ka qayb galay shirka lagaga hadlay diyaargarowga xaaladda caabuqa coronavirus soomaaliya ayaa shirka ku soo bandhigtay xaaladda cudurka korona iyo wacyigelinta ku aadan xanuunkaasi ee dunida faraha ba'an ku haya dowladda soomaaliya ayaa shirkaasi ku dalbatay in laga taageero diyaargarowga iyo wacyigelinta bulshada ee xaaladda cudurka korona wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctoriso fawsiya abikar nuur ayaa shirkaasi lagaga hadlay caabuqa koronaviruska ee muqdisho lagu qabtay maanta shir guddoominaysay safiirada shiinaha talyaaniga iyo xubno ka socday hay-adaha deeqbixiyayaasha ayaa shirkaasi ka sheegay in soomaaliya ay ku taageeri doonaan adeegyada lagaga hortago cudurka coronavirus gunaanudkii shirka sida gaarka lagaga hadlay xaaladda caabuqa coronavirus waxaa t v-ga universal ugu warantay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ditorisa fawsiya abikarnuur waxaana ay ka hadashay waxyaabaha sida gaarka ah shirkaasi diiradda loogu saaray شركان وحو أها شير دق دق أو إمرجنسي أو كورونا فيروس كسابسن كدب مركي ودمد الدرس كأح كينيا يو يو إيتوبيا لغو أركي وحان دور بدنا إنا مهم تحي دق دق إنا نقابل نشر أن ما قدت كنا تاجر إيه دولة كأنه سدي ليسولا سعون لها لو قين لها إيه حالة تهاي وحن صوب بدقنا وحيالها لقبتي إيه، دولة هي قبت جوتهان يوم ماشى أنو سعنا وحيالها أنو باهن هاي إن أن ك أن ك حن ك يجا أشياء جنا وحيالي أن صوب قبناي أن كابديت قريني يو كدي عقبتها سومالي هاي استسيء وجهرتك يو يو سمي سألها نجاية هدي عذر كاس صوب قلو دكتور سفوزي أبي كرنور وزير كوزارة عافمات كصوماليا أي بلشة صوماليات كدل بطي يرين تسافر رده joojinta kulamada iyo shirarka bulshada isugu yimaadaan waxaana ishaaca ka qaaday ilaa iyo haatan inuusan jirin qof soomaali ah oo ku nool gudaha soomaaliya oo uu ku dhacay cudurka coronavirus dadkana waxaan u sheegaynaa in ay safarada haddii lagama maarmaan ay yihiin safarada ay yareeyaan isku socodka badan uu yaraado meelaha lagu kulmo iyo shirarka badan ay aad u yaraadaan haddii laga maarmi kara la joojiyo hakad la geliyo wax walba oo looga hortegi kara inaan bulshada u sheegno iyo in nadaafadda lagu dadaalo insha allahu tacaala intaan ognahay la baaritaan lagu haayo lala socdo ma jiro kays ilaahayna waxaan ka baryayaa inuusan noo keenin insha allahu tacaala marka laga soo tago shirka deg degdega ah ee lagaga hadlay xaaladda cudurka koronaviruska waxaa jirta in dowladda soomaaliya ay diyaarinayso goobo teendhooyin ka samaysan oo laga dhisay dekadda qalalan ee ku dhow garoonka diyaaradaha ee muqdisho taasi oo noqon doonto mid ka mid ah goobaha lagu karantiili doono koronaviruska cabdixasiis ibraahim dhexbadokey t v universal magaalada muqdisho